Hola, ¿cómo están? Me encuentro nuevamente en la hermosa ciudad de Caracas, el día de hoy con mi amigo Leonardo Arreaza. En el proceso de educar a las personas acerca de Bitcoin Cash. Lo primero que quiero que sepas, Leonardo, es que Bitcoin Cash es efectivo electrónico para para, que cruza fronteras como si no existieran. Te permite hacer transacciones de todo tipo libre de censura, es decir, pago de productos, pago de servicios, donaciones, envío de remesa, todo lo que tú quieras sin ninguna censura. Es muy similar al dólar, muy similar a los bolívares, solo que es totalmente descentralizado. Es dinero, es dinero con el que puedes pagar. ¿Eso lo tienes claro ya? Sí. Ok. Perfecto, Leo. Ya tú descargaste tu billetera de manera Correcto. Lo que vamos a ver el día de hoy es las opciones de envío, recibir y la frase de recuperación, que es un tema bastante importante. Eso primero lo vamos a revisar en la parte inferior derecha, en el icono de la, de la tuerquita, abajo. Allí, presiona allí. Le vas a dar a respaldo y seguridad. Ok. Y vas a seleccionar copia de seguridad manual. Eso no lo vamos a grabar. Vas a seleccionar mi billetera BCH. Ok. Eso que ves allí, Leonardo, es tu llave privada o frase de recuperación que te permite tener el control total y absoluto de tu billetera. Es decir, la tienes que resguardar de manera muy segura. Nosotros recomendamos LastPass, que es un gestor de contraseñas. Este, no te recomiendo hacerle print de pantalla, a ustedes tampoco. Eso te iba a preguntar, si se podría colocar un print, guardarlo en correo o qué sería lo ideal. No es lo que yo recomiendo. Lo que yo recomiendo es que una vez terminemos de grabar este video, tú descargues LastPass, sigas los pasos y resguardes tu billetera, tu frase de recuperación ahí directamente, ¿ok? Este, puesto que un print de pantalla, pues si te hackean el correo, cualquier otra persona puede tener acceso a eso, por lo tanto, acceso a tu billetera y a tus fondos. Este, es importante, por ejemplo, si tú deseas eh, cambiar tu dispositivo en otro, o, sea, tener una nueva billetera o tu anterior billetera en otro dispositivo, tú con esta frase de recuperación lo puedes hacer. Okay. Por ejemplo, te vas al principio, vamos a suponer que cambiaste de, de dispositivo, le vas a dar la opción añadir, importar. Fíjate que ahí tienes dos opciones, la de añadir una nueva billetera y la de importar cartera personal. Le vas a dar allí a importar. Importar billetera personal. Ok. ¿Y qué te solicita? Las frases de recuperación que me salieron ahorita. Exacto. Perfecto. Por eso es tan importante desde un principio, para ustedes también, tener la frase de recuperación resguardada y no, y no compartirla con terceros, ¿ok? Ok. Eso está claro, ¿no? Clarísimo. Ok. Leonardo, entonces bueno, nos vamos al principio de la billetera nuevamente y tenemos dos opciones, enviar y recibir. Le vamos a dar a la opción recibir. Recibir. Y fíjate que ahí hay un código QR que te permite en BCH, que te permite recibir pagos de manera presencial. Ok. Incluso tú ese código QR se lo puedes enviar a otra persona y esa persona lo puede escanear sin ningún problema. En tal caso, por ejemplo, yo soy videógrafo, trabajo como videógrafo. ¿Cómo podría recibir yo pagos de mi trabajo con la billetera? Me encanta que me, hagas esta pregunta, Leonardo, porque fíjate, lo puedes hacer directamente desde el código QR o a través de la dirección de wallet que se encuentra debajo. Nosotros en Bitcoin Cash Latam tenemos un directorio que se llama discover.cash, donde listamos a todos los proveedores, comercios, personas que prestan eh, servicios o venden productos y reciben Bitcoin Cash como forma de pago. Este sería interesante que te pudieras listar allí, este, como proveedor, como una persona que ofrece sus servicios y además acepta Bitcoin Cash como forma de pago. Vamos a suponer que yo te voy a, tú me hiciste un video y yo te voy a pagar. Yo le voy a dar en mi billetera a la opción enviar y voy a seleccionar escanear código QR, escaneo tu código QR por acá y pongo un monto. Le voy a dar a continuar y fíjate. Wow. Ahí llegó tu pago. Inmediatamente. Inmediatamente. Y lo mejor de todo, este Leonardo, es que las tarifas de transacción son menores a un céntimo de dólar. Lo que hace Bitcoin Cash eh, efectivo para, hacer pagos diarios. Es decir, voy a pagar un café, voy a hacer un mercado. Y una duda que tengo. Si yo quiero cambiar esto a bolívares, porque necesito bolívares, necesito comprar en la calle un café, algo que necesito urgente, ¿cómo puedo hacerlo? Primero, hay sitios en Caracas que aceptan Bitcoin Cash y puedes comprar café directamente con Bitcoin Cash. Pero vamos a suponer que tú quieres cambiar tus Bitcoin Cash a bolívares porque los necesitas para algo en específico. Está localcryptos.com donde tú puedes cambiar tus Bitcoin Cash a bolívares o viceversa, comprar Bitcoin Cash con bolívares. Un exchange te puedes registrar allí, es súper amigable el exchange, entonces te recomiendo localcryptos.com para cambios de Bitcoin Cash a bolívares y viceversa. Entonces, bueno, ya vimos la opción de recibir, recibiste tu, el incentivo que te, que te envié. Okay. En esta opción, en, tu billetera, le das a mi billetera, aquí la primera. Acá. Ajá. Puedes ver tu historial de transacciones. Le vas a dar nuevamente a la primera. Ahí tú ves tu historial de transacciones. En este momento lo que tienes es lo que yo te envié. La primera. Pero si tú haces pagos en comercios, o, haces transacciones, envíos a cualquier persona, lo puedes, lo puedes ver allí en ese historial de transacciones. También, como te comenté en un principio, debajo del código QR hay una dirección de wallet. Eso tú se lo puedes compartir a cualquier persona en cualquier parte del mundo y esa persona solo necesita ese dato para poder enviarte Bitcoin Cash directamente. No tendría que estar presente. No tendrías que estar presente. Solo le tienes que enviar tu dirección de wallet. Eso está perfecto. Tenemos acá atrás, le das hacia atrás, tenemos la opción de enviar. Ok. Y fíjate, y tienes para escanear un código eh, QR, mis monederos, enlace para compartir. Tienes esas posibilidades a la hora de, por ejemplo, los comercios que están en Caracas. Te, te comento de uno, Fanatic Sport, donde tú puedes comprar zapatos, tú llegas y ellos van a tener su código QR, este, donde tú vas a poder escanear, poner el monto de lo que tú vas a comprar, deslizar a la derecha y eso les llega a ese comercio directamente a su billetera. Inmediatamente. Entonces, bueno, Leonardo, fíjate que fue algo, un proceso muy sencillo. la gente solo necesita tener conexión a internet, es importante porque la billetera de Bitcoin Cash funciona totalmente en línea, es decir, eh, necesita internet para funcionar, pero de resto solo necesitas un dispositivo, descarga la billetera y tener la, la, posibilidad de comenzar a recibir pagos, en tu caso como, como proveedor que presta un servicio, y listo, y ya puedes usar Bitcoin Cash. ¿Lo utilizarías en tu vida diaria? Sí, en todo, en todo lo posible. Para mi trabajo personal, esto me hace la vida mucho más fácil y bueno, que todos los comercios posibles acepten esto para ahorrarse la necesidad de cambiar bolívares, que es un es un proceso. Es un proceso. Es un proceso. complicado. Así es. Entonces, bueno, nada, aquí vieron, es un trabajo que se hace eh, de manera constante, enseñar, educar a las personas acerca de Bitcoin Cash, de cómo se utiliza y no solo a las personas como Leonardo, sino también a todas las personas que tienen comercios o que prestan servicios y, aceptan y pueden aceptar Bitcoin Cash como forma de pago para aumentar su segmento de cliente. Entonces, bueno, Leonardo, qué, chévere que, te sirvió, que entendiste, que lo vas a usar. Y nada, solo les digo que construyan su prosperidad con Bitcoin Cash.